вакуумда заттын бөлүкчөлөрү жана заряддалган бөлүкчөлөр болбойт электр тогун пайда кылуу үчүн вакуумга зарядталган бөлүкчөлөрдү киргизүү керек металлда эркин кыймылдаган электрондор бар кинетикалык энергиясы көп бөлүкчөлөр оң иондордун тартылуу күчүнө өтүп металлдан учуп бөлүнүүсү мүмкүн металлды ысытууда учуп чыгуучу электрондордун кинетикалык энергиясы көбөйүп тартылуу күчүн өтүп учуучу электрондордун саны көбөйөт ысытылган металлдардан электрондордун бөлүнүп чыгуу кубулушу термоэлектрондук эмиссия деп аталат Металдан учуп чыккан электрондор металлдын үстүндө ирээтсиз кыймылга келүүдө анын кээ бир бөлүкчөлөрү кайра артка кайтууда айлана өзгөрүүсүз калса мисалы электроддун температурасы турактуу болсо убакыттын өтүшү менен металлдан чыккан электрондордун саны кайтып келген электрондордун санына тең келет. тең салмактуулук абалы болот Металдын үстүндө электрондук булутча пайда болот эки электроддордун ортосунда электр талаасын пайда кылалы ылдыйкы электродко терс заряд берет ал эми үстүнкү электродко оң заряд беребиз электр талаасынын багыты өйдөнкү электрод аноддон ылдыйдагы электрод катодко багытталган электр талаасынын чыңалышын көбөйтсөк катодтон бөлүнүп чыккан электрондор анодко жетет жана саны дагы көбөйөт электр талаасынын чыңалышынын кайсы бир маанисинде катодтон бөлүнгөн электрондор анодко чейин багытталат мындай режим каныгуу режими болот электр талаасынын багытын өзгөртөлү үстүңкү электродко терс зарядын беребиз анда ылдыйкы электродко оң заряд беребиз электр талаасынын мындай багыты электрондордун кыймылын азайтат электрондук булутчанын тыгыздыгы ылдыйкы электроддо көбөйөт анодго электрондор жетпейт мындай кубулуш бир тараптуу өткөрүмдүүлүк